देश की जनता को समझना पड़ेगा गरीबों को समझना पड़ेगा मध्यम वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें हिंदू मुसलमान के जहर से ऊपर उठना पड़ेगा जात पात के जहर से ऊपर उठना पड़ेगा तब जाकर के हमारा कल्याण होगा सजनों और मैं कहता हूँ वो सारे लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान ऐसे है मुसलमान वैसे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ पर एक बात बता दू जिनने पूरे दुनिया पूरे देश में ये कहा कि मुसलमान से नफरत करेंगे उनकी पोती ने क्या किया देखिए इंदौर ये दबंग दैनिक दबंग दुनिया इंदौर मंगलवार 20 दिसंबर 2011 का है ये मेरे पास बाल ठाकरे की पोती नेहा हो गई नबी की बाल ठाकरे जी की पोती ने नबी नाम के मुसलमान से शादी की और बाल ठाकरे साहब वहां पर खड़े हैं और उनका जो लड़का है वो भी खड़ा हुआ है शीला दीक्षित जो मुसलमान मतलब उसका जो जमाई था अभी उन्हें मारी कूटी होगी छोरी के तो पता चलो पेपर पाए के वो भी जमाई भी भाईजान था और आपको पता है ये गुजर समाज का है सचिन पायलट सचिन पायलट ने मुस्लिम लड़की शादी की तो ये सब गटमट हो रहा है तो कम से कम तुम हिंदू हिंदू तो गटमट हो जा ब्राह्मण ब्राह्मण तो गटमट हो जा ठाकुर ठाकुर तो ये ठाकुर अलग है ना हम ठाकुर अलग है ये गुजर अलग है ना हम गुजर अलग है ये नहीं अलग है ना हम नहीं अलग है अरे तू भी उस तरह चला तू भी उस तरह चला है तू भी सुतार वो भी सुतार नहीं नहीं सुतार अलग ना सुतार अलग बड़े में बड़े भी अलग जमान जमान में अलग छोटे बड़े ना माल भी बड़े सज्जनों अगर जात पात खत्म हो जाती है तो कितना फायदा होता है मान लो जैसे एस की विधानसभा है मेरी पांच लड़कियां मेरी पांच लड़कियां मैंने एक लड़की गुजर को दे दी एक ठाकुर को दे दी एक ब्राह्मण को दे दी एक माली को दे दी एक चमार को दे दी अब मान लो मैंने चुनाव लड़ा तो गुजर कहीं गएगा अरे यार तो अपना बेहद नहीं छोरी दी नहीं यार देखो नहीं पटेल बाग में छोरी तेरे ત્યારે सपोर्ट करो भैया કરો ભૈયા વિધાયક के ना अरे यार वाह વાહ પટેલ माँ देखो नहीं वो पुष्पजी की छोरी है नहीं गुरु जी की ठाकुर साहब कहा अरे यार अरे तोमर साहब के घर छोरी है ना उनकी यार गुरु जी की वो तो विधायक बनने के लिए आए थे तो अब देखिए पांच लड़की को अगर हम पांच जाति में देते हैं तो क्या होता है सामाजिक भाईचारा बढ़ता है और लड़के भी अच्छे मिलेंगे अभी मैं मालूम आपको अभी मैं भोपाल में एक जाति के सम्मेलन में गया लड़कियां बेहद खूबसूरत हट्टी इकट्ठी वो पढ़ी लिखी और लड़के भूसाने आए जिनकी डिग्री भी नहीं नहाना धोना भी नहीं आया वहां मांडो कर दो ऐसे मांडो कर दे ढूंढा घोड़ा पढ़ तो ले रात हाँ? ले तुम्हारे शरीर ही नहीं दिख रहा है तुम्हारी खूबसूरती नहीं है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं इसलिए सज्जनों आज अंतर जाति विवाह होना अनिवार्य है इसी में फायदा है अब अंतर जाति विवाह किससे करें इसका मतलब ये नहीं कि किसी को लड़के दे दे अपने स्टैंडर्ड का समधि और समधन किसको कहते हैं समधि का मतलब होता है समान धन वाला विधायक हो एससी से हर जगह एस सी एस ओबीसी के लोगों को आरक्षण का फायदा मिला और कुल ढूंढा उनके आरक्षण गलत है आरक्षण का मतलब समझे पहले तो आरक्षण का मतलब है वर्गीय प्रतिनिधित्व हर वर्ग का व्यक्ति शासन प्रशासन में होना चाहिए जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको मान लो एक ब्राह्मण की का झगड़ा ठाकुर से हो गया या ठाकुर का झगड़ा ब्राह्मण से हो गया किसी गांव का अब ठाकुर साहब को ब्राह्मण देवता ने तपा दिया थोड़ी देर के लिए मान ले अब ठाकुर साहब आया कहा पे थाना में आया तो शर्मा थानदार वहां पे क्या लिख रहा है एफ दर्ज करे देखिए यहाँ भी शर्मा तो शर्मा जी ने फोन करते दिया ठाकुर को तपा दिया थोड़ा ध्यान रख कि ठीक है आप चल मेडिकल करा बल तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन है यहाँ पे वशिष्ठ साहब फिर इसके बाद वकील के पास गए तो पंचोली साहब मजिस्ट्रेट के के पास गए तो चतुर्वेदी ठाकुर के दिमाग में गया जहां गया जहां ब्राह्मण मिला मुझे न्याय नहीं मिलेगा सज्जनों ये भाव किसी जाति में किसी संप्रदाय में पैदा ना हो क्योंकि ये राष्ट्र सबका है ये भारत माता सबकी है कोई इंसान ये नहीं माने कि थाना मेरा नहीं है अदालत मेरी नहीं है ये पार्टी मेरी नहीं है ये देश मेरा नहीं है ये भारत माता मेरी नहीं है मैं यहाँ पे गुलाम हूँ मैं तुरंत दर्जे का नागरिक हूँ ये भाव किसी के मन में जानना नहीं चाहिए तब जाकर के आप भारत के सच्चे नागरिक हो भारत माता के लाल हो अगर किसी के मन में ये भाव हो गया कि मैं भंगी हूँ चमार हूँ बलाई हूँ बसोड़ हूँ बागरी हूँ बरगोटा हूँ नाई हूँ धोबी हूँ मुझे इस देश में न्याय नहीं मिलेगा चपरास से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक जाति के लोग बैठे हैं अगर मुसलमान के मन में ये भाव आ गया ईसाई के मन में ये भाव आ गया जैन के मन में ये भाव आ गया बौद्ध के मन में भाव आ गया ये राष्ट्र बचेगा नहीं इस राष्ट्र को बचाना है तो चाहे वो नालायक है तो भी उसे लायक हमें बनाना पड़ेगा हम कहते हैं साहब S C S T OBC के लोग तो नालायक है इनको प्रोफेसर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे नालायक वो नहीं है नालायक हम लोग हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था है कि जिनको हजारों सालों से हमने अनपढ़ रखा गंवा रखा और आज मौका मिला है तो हमने कभी कहा किसी चमार भलाई भूखी बसोड़ बागरू नाई धुबी तेरी तबड़ी गुजर सोजा रागी यादव पाटीदार के मोहल्ले में जाके कि तू बहुत अच्छा लड़का है तू ब्रिलियंट है चल तेरे को मैं भागवत पढ़ना सिखाऊंगा चल तेरे को मैं वेद का विशेषज्ञ बनाता हूँ चल मैं तुझे गीता बाजना सिखाऊंगा तू लड़की बहुत अच्छी है तू प्रोफेसर बन सकती है तू कम है सरारी तू कहा पटेल का काम कर रही है चल हम तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा तू अच्छा बोलता है लेकिन हमने कहा प्रतिभा खोजी हमने तो प्रतिभाओं का हजारों सालों से दमन किया है कभी एक लव का अंगूठा काटते हैं कभी सम्भूख की हत्या करते हैं सज्जनों बहुत सारी बातें हैं मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है इस देश को इस समाज को बचाना है तो जाति खत्म करना पड़ेगी अंधविश्वास खत्म करना पड़ेगा मेरा किसी से कोई राग नहीं है द्वेष नहीं है मैं विदेश बसना चाहता था पर मैंने सोचा इस देश के लिए समाज के लिए कुछ मुझे करना चाहिए मैंने विश्व हिंदू संशोधन मिशन की स्थापना की क्योंकि एक जाति के लोग चाहे कितने पढ़े लिखे हो जाए एक जाति से काम नहीं चलेगा सब जाति के लोगों को एक मंच में बैठना पड़ेगा और सब जाति में अच्छे लोग हैं सब जाति में खराब लोग हैं मैं जिस जाति में बैठा हूँ हमारे हमारी आलोचना भाई मैं जिस कम्युनिटी में बैठा हूँ हमारी सत्यानंद तो दस हजार मौसम लिया दस हजार मौसम लिया चाचा में भी जाए मारियो अगर कमा नहीं होता सज्जनों तो रामचरित मानस मेरी पीएचडी है रामचरित मानस बहस पांच करोड़ों रुपए कमा सकता था भागवत का मैंने अध्ययन किया गया भागवत वास की करोड़ों रुपए कमा सकता था गीता बांध सकता था मेरे पास तो ऑप्शन है मैंने ये समाज सुधार का काम हिंदू समाज के कल्याण का काम स्वेच्छा से किया है बाबा साहब की दया से मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा परिवार आराम से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं पैसा कमाने के लिए प्रसिद्धि कमाने के लिए ये काम नहीं किया ये कपड़े नहीं पहने इस राष्ट्र के लिए समाज के लिए दुख दर्द को जान करके पहनाए कि हो सकता है मैंने हजारों किताबें पढ़ी है मेरे कुछ पढ़ने से मेरे कुछ ज्ञान से इस देश का अगर कुछ भला हो जाता है तो मेरे रक्त की एक एक बूंद भी अगर इस समाज को इस राष्ट्र को काम काम के लिए कुर्बान हो जाती है तो मैं अपना सौभाग्य समझू लेकिन आज हम देखते हैं सज्जनों तस्वीर को हमें दूसरे एंगल से देखना पड़ेगी एक ही एंगल से देखोगे तो आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी आप ब्राह्मण हो कोई दिक्कत नहीं किसी बस में बैठे हो रेल में बैठे हो अब कोई पूछे कौन हो थोड़ी देर के लिए बता देना मैं चमार हूँ फिर सामने वाले का चेहरा देखना फिर दूसरी जगह जाओ बोलना कि मैं बलाई हूँ फिर तीसरी जगह बोलना कि भंगी हूँ तब आपको पता चलेगा कि जाति का दर्द क्या होता है सामने वाला भनी एसी में बैठा हो कहीं भी बैठा हो बासी कचोरी जैसा उसका मुंह हो जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ब्राह्मण खराब है सभी क्षत्रिय खराब है सभी ओबीसी खराब है दस परसेंट बीस परसेंट लोग अच्छे हैं लेकिन नब्बे परसेंट जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कह भी नहीं जाए तो सज्जनों हमें गांव गांव में जाकर ऐसे शिविर लगाना उनको बताना और हम शहरों के लोग जो है हम जो डॉक्टर इंजीनियर वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर बन गए पत्रकार बन गए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम 10 साल के जैसे एंटी पोलियो का डोज दिया कि 10 साल में हम पोलियो खत्म कर देंगे दस साल में हम चेचक की बीमारी खत्म कर देंगे दस साल में हम अभी वो कहीं रुबेला आयो नहीं रुबेला खत्म कर देंगे इस प्रकार अगर हिंदू समाज का सारे शंकराचार्य मिलकर के सारे साधु संत मिलकर के सारे राजनेता समाज सेवक मिलकर के वो संकल्प ले कि दस साल में हम जाति खत्म कर देंगे तो जाति खत्म हो मेरा ब्यावरा में प्रवचन था तो वहां पे एक गुजर विधायक थे एक यादव विधायक थे एक दांगी विधायक थे क्यों मेरे तुम किसान हो तुम्हारे बाप दादा तो बेच है तुम